Kemarin, aku rindukan hujan. Begitu ingin ketika hujan datang, aku teredam keringinan dalam keinginan yang basah dan sunyi. Satu demi satu bunga gugur dihanyutkan hujan pergi mendiamkanku aku dimandikan hujan menggigil kesepian mematung sendiri menatap semua pergi